a helyi értékek után most nemzeti értékkel foglalkozunk, így haladunk tovább, mégpedig pontosan Kárpát-medence őshonos gyümölcs fajtáiról lesz szó. Erről nagyon sok anyag olvasható az interneten, én is ott találkoztam vele. Az internetes íradások szerint Kárpát-medencébe már száznál több ilyen tündérkert létezik, hozzánk legközelebb Gyulán, ez nem is olyan messze van, és mikor ezt a mai alkalmat én terveztem, akkor nyilván legőször polgármester úrral egyeztettem, és tehát úgy tűnik, hogy ha mi ladányak akarunk egy tündérkertet, annak különösebb akadálya szerintem nem lehet. Polgármester úr megígérte, hogy az önkormányzat tud adni hozzá telket helyet. Kérem, hogy ebből a szempontból is hallgassák figyelemmel, Szarvas József művész úrnak a, az eladását. ma az ő tanyáján alakult meg az első tündér kedderről beszéljen. Kezdjük egy sokkal olyan napot kívánok! Picit messzebb, messzebbről kell kezdeni, mint azzal, mint azzal, hogy a, ebben a pillanatban Kárpát-medencében valóban közel vagy több mint száz tündérkert található, mely tündérkertekben mentjük, mentjük Kárpát-Merence végtelen fajta gazdagságú gyümölcs hagyaték. De, és elhangzott az is, hogy 2009-ben nem az én portámon, nem az én udvaromban, hanem az őrségi viszákon, egy, egy önkormányzat által adományozott telken valósult meg az első ilyen tündér. De a dolog nem itt kezdődött. A dolog úgy kezdődött, hogy én 2000 környékén vásároltam, 2000 előtt egy, egy-két esztendővel, vásároltam Budapesttől 260 kilométerre magam számára egy nyaralót. Ennél nagyobb maraság a világon nincs. Oda-vissza 520. És azon még végképp nem, nem, azt végképp nem gondoltam végig, hogy amikor megvettem a, tel, megvettem a portát, ahhoz tartozott 1600 négyzetméter. Fű. Ö, akkor tájt még, ma is, nagyon sokat dolgoztam, és éveken keresztül tulajdonképpen azért jártam az őrségbe viszákra, hogy legyírjam a füvet. Lenyírtam be az autóba vissza, oda-vissza 520 km. Még nem egyszer, a szomszédom, Bungó Robi barátom átjött, valamit ezt megunt ezt a és azt mondta nekem, hogy na művész úr, mostantól kezdve, amíg én vagyok a szomszédja, én fogom írni a füvét. És mondtam neki, hogy hát én addig mit csinálok? Azt mondja, hogy engem az nem érdekel. És akkor így, így is volt, volt úgy, hogy le, lementem, lementem visszákra, reggel fölkeltem, kiültem kávézni a nagy fűbe az udvarra, barátom jött, jött át, körbenyírt, nem is, nem is köszönt. <laughs> Legyért az egész füvet, én ott ültem, aztán a végezte, bement a, a, a házba, ő ezt végezte. <laughs> Ez lenyírta és végzett. A de akkor mi a dolgom nekem? És elkezdtem a faluban, elkezdtem körülnézni, hogy de hol is vagyok én valójában. Budapestről 260 kilométerben, egy fogyó faluban. Egy ma 270-280 környéki fogyó község ahol a kultúránknak, a közösség kultúrájának minden cseppje, minden epizódja roncs volt. A közösség roncsolt, volt. A, az iskolánk fogyóban már, ö, ö, ö, azt hiszem, hogy ö, talán 80 vannak osztatlan iskolában, a mi, a mi, mi falunkban. A posta már megszűnt. Ö, és akkor arra gondoltam, hogy ö, és belenéztem a falunapnak a kulturális kínálatába elborzasztott, hogy mi az, amit kultúraként fogyasztanak a falusiak. Illetve napi 1 millió, másfél millió forintért kapnak az államtól lehetőségként, és elborzasztott, az, hogy mit láttam én ott. És akkor, eh, és akkor fölkínáltam a akkori polgármesternek, hogy a barátaimmal falun akkor föllépünk. És akkor fölléptünk, és mondtuk verseket, daloltunk, tréfák voltak. Szóval nagyon, szóval nagyon kellemes, kellemes estet csináltuk, hoztuk létre. Ráckevei Anna, Horváth Lajos Otto, Rudolf Péter, Nagy Kálózi Eszter, én, Rátóti Zoltán barátom. Igazán mondom, egy nagyon nívós est volt. Megyek másom a kocsmába, ott volt a polgármester úr, és mondom, hogy Naguszti, milyen volt? Azt mondja, hogy elnézést kérek mindenkit, faszavós Józsi, az a azt mondja, tényleg figyelj már, nem lehetne jövőre elhívni a bajoribét. És mondom, figyelj, de el lehet hívni a bajoribét, mert egy nagyon tréfás ember. Isten nyugtassa barátokat. De hogy, de, hogy, de hogy igazából nem erre van szükség. Ráadásul úgy, hogy láttam, hogy a közösség semmilyen hagyaték, hagyomány, gondolat környékén már nem aktív. És akkor én közben, közben azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek én a portámon lévő nagy, rám dőlni készülő pajtával. Éveken át. Kaszás Attila barátom, aki felvidéki eh, színész kollégánk, sajnos ő sincs már közöttünk. A felvidéki zsigárdon, akkor tájt már, 2002-2003 környékén már a nagyapai örökségét átadta a közösségnek, hogy abból közösségi házat építsen. És ő ezt szépen építgette. És akkor, és akkor én elkezd, erről elkezdtünk beszélgetni, és elkezdtem azon tűnődni, hogy mi lenne, ha az én portámon lévő pajtát átépíteném, abból lenne mondjuk egy olyan közösségi tér, amelyben esetleg olyasmiket is tudnék megfogalmazni, amit én kultúrának, közösséget erősítő kultúrának képzelek el. Attila barátom befejezte a munkáját 2007-ben. Én pedig vele erről, hogy én mit csinálnék, ha megépíteném, addig csak beszélgettem. Beszélgettünk elkezdtünk ötletelni, egyeztetni, hogy mi lenne, hogyha létrehoznánk valamilyen fajta határon átívelő kulturális kapcsolatot. Egyáltalán akkor kezdtem, mert én magam azzal foglalkozom, azzal a gondolattal, hogy de hiszen a kultúrák attól is roncsolt, hogy nem azt mondjuk, hogy felvidék, hanem azt mondjuk, hogy Csehszlovákia. Ma nem azt mondjuk, hogy felvidéki, azt mondjuk, hogy szlovákiai. Nem azt mondjuk, hogy Erdély, azt mondjuk, hogy román. Tehát a kultúrák, most ugye most éppen ebben a trianonról beszélek, a kultúrák így is roncsolódnak. Attilával beszélgettünk erről, egyeztettük, hogy miket, mi mindent lehetne ebből csinálni, onnan ide, innen oda. Ő elkészült a művel, Zsigárdon állt, álma is a közösségi ház, és ő 2007-ben elment. És én ott, lett, ott voltam, ott álltam egy, egy szellemi hagyatékkal, egy örökséggel. Pontosabban egy ígérvényjel két férfi valamiről beszélgetett. Vagy megcsinálom, vagy elengedem azt a sok-sok, tehát 2007, közel 7 éves, 7 éves gondolatokat összerakó 7 évet vagy elengedek, vagy felépítem. Hát felépült. Megcsináltuk, 2007-ben felépítettem a Pajta és Galériát, ami azóta is működik. És hát szenzációs, az én, szerintem szenzációs ajánlatokkal köszöntem be a közösségembe, és őket ez egyáltalán nem érdekelte. És azt kell mondanom, hogy, hogy ma, ma, ma, ma sem érdekel. Volt ott nálunk uh, Nyíregyházon a ének énekegyüttes. Ö, ö, ö, idén Hobó. Jordán Tamásnak volt önálló estje, koncertek, kiállítások, színházi előadások. Három, négy, öt embert érdekelt, három, négy, öt embert érdekel ma, is megjegyzem, hogy fogyó 270 főről van szó, nem is olyan rossz arány ez egyébként. De valójában, de valójában nem töltötte be a funkcióját. Azt gondoltam, hogy végül is ezzel nekem nem sikerült hozzászólnom a közösségemhez és most visszalépnék 2002-re. 2002-ben ö, ismerkedtem meg Porszombaton, a Göcsei Porszombaton, Zala megyében egy férfival, bizonyos Kovács Gyulával, aki akkor a falu határában, Medes dombján, a Göcsei fa, elpusztult falak emlékére állítatott egy hatalmas, 24 méter magas tölgyfa keresztet. És annak a, a fölszentelésére invitált engem a Gyula barátom, Rátóti Zoli barátom, mond keresztül. Én oda elmentem, elmondtam egy verset, és akkor hallottam életemben először tőle, éppen készültem beszállni az autóba, hát hogy, hogy fe, el kell menteni Kárpát-medence végtelen a fajta gazdagságú gyümölcs hagyatékát, mert pusztul. Gondoltam magamban, mentsd el! <laughs> Dolgok, mi közön nekem el? Én ez nem is értem. Nem is értem, miről beszél. De aztán ő egy nagyon szorgalmas ember, eh, nagyon kultúrát és odaadó historikus. Évről évre újra és újra különböző rendezvényeket szervezett oda, ott, oda Purszombatra, ahova engem mindig meghívott, ha ráírtam, hogy megyek el. Én persze mindig elmentem, és soha nem hagyta ki, hogy el kell menteni Kárpát-medence végtelen fajta gazdagságú gyümölcs hagyatékát közösség erősítő szándékkal, mert pusztulnak. Pusztulnak a közösségeink, a kultúránk, és pusztulnak a, a, a, a, a, a növényi kultúránk is. Egyszer festőművész barátomnak, Tenk László barátomnak mondtam, hogy te ide figyelj, én valahányszor találkoztam a Kovács Gyulával, ő nekem mindig azt mondta, hogy el kell menteni Kárpát-medence végtelen fajta gazdagságú gyümölcshagyatékát. Mire a Laci? Ne tévedj! Kovács Gyula mindenkinek ezt mondja, csak nálad beakadt. Mert egyszer csak meghallottam. Vagyis, hogy megértettem, sőt, meg is megláttam hogy tudnék abban a faluban, ahol, ahol, ahol az én kis parasztházam van, vagy portámban, vagy házamban, abban a közösségben, abban a faluban vannak őshonos a gyümölcsfák. Ott minden, minden, minden portának megvan a saját gyümölcs hagyatéka. Igen, de megláttam sok más mellett egyrészt azt, még korábban, hogy ha fogy a falu humántartalma, tartalma lakossága, akkor nő az eladhatatlan házak száma. Vagyis én 2000 környékén vettem egy eladhatatlan házat. Én azt nem tudom eladni soha többé. Aki nekem eladta, örült, hogy végre jött egy hülye pesti, aztán megvette. Úgy kell neki. De hogy fogynak a, ahogy fogynak a, fogynak a, ö, a lakosok, úgy gyarapszik az elhagyott ö, porták száma, az öreg fák úgy pusztulnak el illetve jön egy hülye pesti, megvásárolja, az első dolga az, az öreg göcsörtös fákat kivágja, és ültet belé egy örökzöldet. És ott vettem észre, ott láttam meg azt, hogy, hogy tehát itt, van, hát hiszen itt van egy olyan, olyan hagyatéka a közösségemnek, amelyel szándékkal nem bánik. Meghallottam és megértettem Kovács Gyulának a, a mondatát. 2003 környékén és elhatároztam, hogy létrehozunk egy kertet viszákon, akárhogyan is lesz. Hát amikor én bejelentkeztem a gondolattal, voltam én minden csak tekintetes nem, Hogy jössz te, jössz te, jössz te Pestig, jössz te a mindenféle gondolataiddal, ötleteiddel, akkor, már a, akkor még a pajta még nem volt meg. csak már készülőben volt. Hogy te mindig mindent jobban tudsz nálunk. Itt vannak gyümölcsfák, hát miért azt megmentél? Ott van, ott van kell, a faluban néz körül. De mondom, fogy. Nem értették meg. Egyszer fölhívtam a polgármester barátomat, aki egy, már egy másik polgármester volt. te Jóska, <clears throat> és elmondtam neki, hogy mire gondolok, agilis ember lévén, valahogy megértette, hogy ez egy fontos dolog, azt mondta, hogy rendben van, keres hozzá egy kertet. Jó. Egyszer hívom, hogy egy területet. Egyszer hívom, hogy Jóska megvan. Szóval hol? Van a temetőnél. Azt mondja, a temetőnek háttal állsz? Mondom, igen. Azt mondja, ez nem jó. Mondom, miért nem jó? Szerintem a fele az önkormányzati, a másik fele pedig ilyen, ilyen, ilyen sparcella, ilyen magán. Mondom, vedd meg? Azt mondja, te hülye vagy. Ebben maradt. Másra fölé jót, azt mondta, hogy megvettem. Megvan a kert tanítóra beszélgettünk róla, hogy, ez, hogy, mi, hogy mi, hogyan lehet ezt a dolgot megcsinálni. Tudni, hogy Kovács Gyula barátom azt örökül hagyta, hogy segít, hiszen ő már 30 esztendeje menti, gyűjti Kárpát-medence végtelen fajta gazdaságú gyümölcs hagyatékát úgy, hogy az ő magánkertében, vagy magángénbankjában közel 3000 féle gyümölcsfa van elmentve. 3000 féle gyümölcsfa névvel gasztronómiai leírással, históriai leírással, 3000 féle, 4-500 féle alma, 4-500 féle körték, nem tudom hány féle szilva, és mindenféle. Tehát a, a, a gondolat tényleg végtelen fajta gazdagság. És ha belegondolunk abba, ezt a végtelen fajta gazdagságot nem, nem, nem a tudomány hozta létre, nem a, nem, a, nem a nagy gazdaság, hanem ezt a paraszt emberek, saját maguk, a kis saját portájukat, a falvak, és ha bemegyünk, a, ő, bemegyünk mondjuk Hajdúbihar megyébe, azt, azt látjuk, hogy ez már nincs. Az más, ott már semmi nincs, ami, ami őshonos. <coughs> és az őshonos gyümölcs vesztéssel mennyi minden őshonos tevékenység a kultúrának mennyi szeletkéje pusztult el. Tehát ebben a pillanatban a visszatanulásnak a fázisában kell legyünk. És én is abban lettem, amikor, amikor amikor Gyula, Gyulát megértettem, és azt mondta, hogy akkor segít, segít, vissza, segít elmenteni, ha minden gyümölcsfa mellé gondokat állít. Illetve annyi, annyi oltott, maga által eloltott gyümölcsfát küld viszákra, ahány fa mellé gondokat tudok állítani. Nem mondom, ez Remek. Hát mondom, van a Jóska, a polgármester, van a kert ez már megvan, van a Jóska polgármester, a tanító úr, én, hát induljunk el három fával, jó lesz. És mondom ezt a gondot, ügyet a tanító úrnak, hogy te figyelj, ezt a kit, kit. Hát azt mondja, segít, segít, segít, senkit nem fog érdekelni. Majd másnap földi út, azt mondja, hogy te Jóska, mi lenne, hogyha minden gyümölcs van mellé gyermek gondokat állítanak. Vagyis, any, vagyis mentsünk el minden gyümölcsfa mellé állítsuk viszák, illetve viszákról elszármazott van. Mondom, rendben, ez kitűnik, ez kitűnik. Kapott eh, a Zoli barátom egy leírás, rajta tehát van hány, százféle gyümölcs, na mondom, kezdjen vele valamit, drukkoltunk neki nagyon. Aztán mi arra gondoltam, hogy, hogy ö, ö, ö, a tapasztalást ö, eh, ö, eh, <clears throat> alapul véve, hogy kell legyen neki valami neve. Nem elég az, hogy kert, nem elég az, hogy gyümölcs. Valami, kell, kell legyen valami hívó szó, és egyszer nekem bevillant az, hogy mi lenne, ha tündérkertnek hívó. Volt egy fiatal lány, ma is fiatal, bár már nem lány, aki valamitől nem, is, ma sem értem, a legádázabb ellenfele volt ennek a gondolat me, hogy, hogy csinálj valami olyas, olyas valamit, ami fontos és erős. Ez érdekes lenne egyébként megvizsgálni, hogy vajon mi, mi motiválja pszichológiailag az, hogy egy fiatal ember álljon ellen az új, az új, az új, az új ö, ö, megerősödésnek. Most azért volt ő veszélyes rá a, a gondolatra, mert akkor éppen a helyi futballcsapatnak a középpályás, a gólvágó középpályásának volt a kedvese. Vagyis, hogyha ő ellenzi, akkor az egész futballcsapat ellenzi. <laughs> És így is volt. És így is volt. És amikor, eh, amikor a tündérkert gondolata nekem bevillant, nem mondom, letesztelem. Éppen mentem az őrségbe, nem mondom, letesztelem. Fölhívtam őt. És mondom, figyelj ide, bizonyára hallottad, hogy júliusban kő, aszályos július közepén telepítettük a kertünket. De, de ilyen, ilyen, ilyen. Kő, aszályos, agyagos földbe települt az első tündérkert Piszágon. Felhívtam őt, és mondom neki, figyelj ide, bizonyára hallottad már, hogy, hogy piszák a júliusban tündérkertet telepítünk. Mire jó a telefon? Ne. Tényleg. Viszákon tündérkert. Meg, Meg. A hívó szó, a, a nép lélek, a költészet. Na most én azt mondtam önöknek, hogy, hogy a fajta Színház látogatottsága olyan, amilyen 3, 4, 5, 6, 7, 8. 52 gondok jelentkezett az, az indulásra. 52 gond. És amikor mentünk a, a tündérket avatására, akkor egyszerűen nem hittem a szemem. Megrendítő volt, hogy a visszáki tündérkert 52 gyümölcs fája mellett ott állt 52 család. Tehát azonnal abban a pillanatban elfoglalták és belakták a gondolatot. És megértettem, megéreztem, meg is értettem, hogy ők sokkal jobban tudják, hogy én miről beszélek, mint én. Ők sokkal jobban tudják. Pontosabban, pontosabban érzik, de szándékkal már nem teszik. És ekkor ö, hát ez, ez, a, ez a pillanat megrendítő volt. És ma is, ma is, ma is ez, a, ez a fölállás, hogy mentjük, gyűjtjük gyümölcs hagyatékot úgy, hogy minden gyümölcsfának viszáki, illetve viszákról elszármazott gyermekgondoka van, és minden esztenében annyi gyümölcsfát mentünk be a kertbe, ahány gyermek előző évben a faluban született. Ma 83-84 gyümölcsfánál tart. És ezzel a közösségünk kapott, nyert egy új ünnepet. Minden eszterében van egy gondnokavató ünnep. Engem foglalkoztatott, foglalkoztat ma is, hogy hogyan van az, hogy tündérkert, költői kert. Hogyan van az, hogy kert, közösség. Egyrészt a maga a, a a fa, gyümölcsfa közösségének a gyarapítása, de azzal együtt a saját humán közösségünknek a gyarapítása, és kulturális értelemben. És én nagyon fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy, hogy a kultúránk fogalmát kell újra definiálnunk, hogy mit értünk az, az alatt, hogy kultúra. Hogy mi az, amit amikor azt mondom, hogy roncsolódik a kultúránk, Mit veszítünk el azzal, hogyha nem mentjük szándék mentén, ha nem vagyunk hajlandóak, én nem vagyok hajlandó a kultúrámat bármilyen szinten tovább ö, visszatanulni. És itt nem csak a gyümölcsfákra gondolok, hanem gondolok az állattartásra, gondolok a növénytermesztésre, az egyéb dolgaira, gondolok a gombáikra, gondolok a mézre, gondolok a, a, a, a gyógynövényekre. Hogy annak idején, annak idején minden faluban volt valaki, aki a környékben az összes gyógynövényét tudta. Ma már senki. Ma, ö, a, a, a, akkor biztos volt egy ember a faluban, aki, aki, tudta, mi, aki minden gombát ismert. Ma már nincs ilyen a faluban, pedig van gomba. Akkor még mindenki tudott gyümölcsfát oltani, ma már senki. Az, ez persze még az. De ahol, ahol még van hagyaték, meg a gyümölcsfa, van, nem. ott azért tudtam. De máshol, ahol már kipusztultak a gyümölcsfák, már ezt, ezt sem tudják. És akkor nem is tudjuk azt sem, hogy, hogy mi a különbség a gyümölcs termesztés és a gyümölcsészet között. Nem látjuk az összefüggésre, mi az, mi az a népdalainkban, a verseinkben, a, a, a, a, a táncainkban, amikor, amikor a gyümölcsfár, a, a, a gyümölcs, az ág, a kert, a közösség, hogy ennek a, ennek a, ennek a, a megéneklése, a, a verselése és annak az élvezete, és illetve a közösség teremtő ereje. Tehát ezek a, ezek, ezek, a, ezek a gondolatok mind, mind foglalkoztatnak engem akkor, amikor továbbra is azzal, azzal, azzal foglalkozunk, foglalkozom, hogy hogyan tudjuk a mi kertünket költői kerté tenni. Megismerkedtem egy, egy építész barátommal, bizonyos Cserus Lőrince, aki a Kós Károly Egyesülésnek, amit a Makovec Imre hozott létre, annak van egy leágazás, egy, egy, egy, egy, egy vándoriskola leágazás, ami szintén Makovecinde hívott életre, és őket egyszer meginvitáltam a visszákra, hogy építsenek oda, tündér kertbe valamit. Ott valami megépült, aztán a következő évben egy hidat építettek, idén elkezdjük egy kemencekápolnát építeni, egy kemenceházat építeni, az őre befejezzük, és közben, közben egyrészt van a kertnek az arculatépítése, és közben a, kert, a gyümölcs, a tündérkertnek köszönhetően elindult a falu arcolatának az újjá, újjá fogalmazása. Hogy mi mindenre kész és képes a gyümölcsfa, mint zseni. Hogy mi mindenre készített, készített például engem, hogy én most, hogy én most ide utaztam önöknek, és erről beszélek, ami ez nekem tizenvalány éve ezelőtt és semmi közöm nem volt. Csak hát beakadt. Megjegyzem, megjegyzem, hogy tehát, 2000, 2009-ben hoztuk létre a mi az első kertünket, és idén kétségkívül az én személyemhez kötődően már kaptunk érte egy magyar aranyértem kereszt. Tehát, el, tehát a Viszáki Tündér kertből végigfutott száz kerbe Kárpát-medencébe, és akkor valami, valakinek már ez is, az is föltűnt, hogy ez valami nagyon komoly, komoly ügy. Olyannyira, hogy meggyőződésem, hogyha ezt a kert Magyarország gondolatát végig tudjuk futtatni, akkor ez egy kulturális értelemben mindenképpen feltétlenül a legnemesebb nemzetépítő gondolat. Ma a több mint, a több mint száz tündérkertből már sok-sok kert van, például óvodákban, iskolában Budapeste, tavaly Budapest, idén tavasszal Budapestre felavattuk az első budapesti tündérket, a bűnös városban. Aztán jövőre úgy néz ki, hogy uh, sikerül, hogy Óbudán, Óbudán megjelenjenek a gondolatok egy óvodában. És akkor visszabeviszük az óvodába magát a gondolatot, akkor elmondom a, a, ennek, a, ennek a beltartalmát, hogy Kovács Gyula barátom összegyűjtötte Benedek Eleknek a saját gyümölcs hagyatékát. Neki is volt egy nagyon komoly hagyatéka, hogy Gyula barátunk ezt elmente. Én ezt megjegyeztem. És amikor ö, ö, ö, lehetőség kínálkozott, kínálkozik arra, hogy Óbudán, a Bécsi úton, egy óvodában egy tündérkert hozunk létre, akkor eszembe villant, hogy mi lenne, hogyha Benedek elek gyümölcsfáit mentenénk be a kertbe, egy óvodába, és elővennénk a verseiket. És közben azt is tudom, hogy van egy fiatalember, egy csapat, egy képzőművész csapat, grafikusok, akik azzal foglalkoznak, hogy, hogy régi magyar népmesékből kivesznek figurákat, eseményeket, és azokból játszótereket, közösségi tereket hoznak létre. És őket beemel ebbe a projektbe, így, így hívják, nem egy projekt, ebbe a munkába, és akkor beenekelek a mesék, a költészet, a gyümölcsészet, a képzőművészet, az építészet, egyben ott van. Úgy, és most mondok egy, egy szerintem egy, egy, eh, még egy zseniális dolgot, egy fillér nem mozdult meg. Úgy futott végig Kárpát-medencére száz tündérkert megszületése, hogy egy fillér nem mozdult benne. Meggyőződésem, hogyha ebbe a gondolatba, a tündérker gondolatába, az őshonos gyümölcsészetnek a visszatanulása, a visszanyerésének gondolatába, ha pénzt teszünk bele, abban a pillanatban elromlott. Ez feltétlenül csak és kizárólag belső szándéka, belső meggyőződéssel szabad csak végigfuttatni, humán érdeklődésből közösség erősítő szándéka. Pénzbe tenni nem szabad. Ez nem azt jelenti, hogy ha majd később, ha, ezek, ha csak elképzeljük, hogy mondjuk olyan tizenvalahány év múlva, ezek a gyümölcsfák, amelyeket nem kell metszeni. Kovács Láton megkérdeztem egyszer Gyula, Gyula, de miért, miért nem kell metszeni? Mire ő? Hát de akkor mindig metszeni kell. Ha egyszer megmetszel, akkor mindig metszeni kell. Kettő, nem kell permetezni. Egyáltalán nem kell permetezni. És ezek a gyümölcsfák 5-10 év múlva ezek teremni fognak. Ezek teremni fognak. Azt mondja Gyula, hogy, hogy még az első világháborúban is voltak olyan, olyan göcsei falvak, amely, amely, amely éhénység időben nem halt éhen, mert gyümölcse, gyümölcs az volt. Ott, ahol gyümölcs, a saját gyümölcs, magam által megtermelt, színes, gazdag gyümölcs hagyatékot, ott majd nagy, majd nagy baj, nagy baj, mert nem történt. Tehát én azt gondolom, hogy tehát a, e, a, a a dolognak a, a, a költői végigfuttatásban pénz nem szabad, de késő viszont csodálatos energiaforrás a gyümölcs hagyaték, Sőt, ő még úgy is, hogy, hogy még arra is, arra is látok lehetőséget, hogy, hogy gyümölcs feldolgozó pontokat létrehozni, ahol ezekből a gyümölcsökből egészséges gyümölcsitalokat lehet majd készíteni és gyártani. Megjegyzem, Gyula barátom múlt héten hívott, hogy régen nem voltál nálam Jóska, gyere, mert már kifőztem a 106. féle körtepálinkát. 106 féle körte pálinka, de úgy, hogy minden megvan a neve. Ilyen körte, tudom tőle, hogy olyan gyümölcs, hogy körte, olyan nincs. Milyen körte? Milyen neve? Milyen neve? Hát olyan, olyan alma, olyan nincs. Hanem mi a neve? neve? 4500 féle körte, 4500 féle alma. Végtelen színes Ha már pálinka. Én Medesi kör tagja vagyok, Gyulának, ami azt jelenti, hogy egyszerre 17 féle pálinkát kóstoltunk végig. 17 féle. Volt az több is. És a Gyula, Gyula mindig szoktam mondani, hogy nagyon büszke arra, hogy tőle soha senki, kóstoláskor soha senki, még csak spiccesen se ment ki a pincébe. De mondom, Gyula, az azért a múlkorában János barátunk azért részeget ment ki a pincéből, mire ő ez igaz de ő úgy is jött. <laughs> nagy És közben, közben azt is látom, tudom, tapasztalom nála, és most már nálam is az, az, a, a Pajtaszínházban, vagy a Tündérkertben, vagy a a környékén, ahol már szerveződik a közösség maga, magát már elkezdte szervezni, mert rájöttek arra, hogy egy kemencét építenek, egy közösségi kemencét, az egy valakinek, vagy kettőnek kell tudni fűteni bárki ott oda megy, aztán össze-vissza fűtő, az az, hogy egy kemence egyet tud, egy, az minden kemence tudja, az, hogy mit, mit, mitől fogja majd azt tenni, amit tőle elvárunk és kérünk, és már szerveződik egy közösség köré. Tehát, hogy tudom, hogy, hogy mindeközben, ha pálinkát kóstolunk is, akkor a, a, ha, ha elkezdünk róla beszélgetni, akkor elkezdünk tudni visszabontani a kultúránkat, a, köz, a, a, a, a, a magának a, a gyümölcsnek a históriáját. Tudjuk azt, hogy mely vidékről származik. Miért pont azt választotta a háziasszony vagy a, vagy a gazda pálinkának, lekvárnak, vagy befőtnek, vagy levesnek? Azt is tudjuk. Tudjuk, tudjuk a, a, a falut, tudjuk a, a, a, a régiót, a kultúrát. Kultúráról beszélünk. Amikor pálinkát kóstolunk, nem pálinkát iszunk, pláne nem peddelünk, hanem pálinkát kóstolunk. És föl, szépen lassan föl, fölcsatlakozott már így módon a, a pálinka kezd, még azért nem tartunk ott, már a borkultúránkhoz, ami már, már egészen jól áll. Valamit jól csináltak, amit jól csinálnak a szőlészek, borászai. De most már jön hozzá a pálinka És így módon, vagy, vagy a gyümölcsészet, de így módon ö, egyre közelebb kerülünk a, a, a gasztro, az őshonos gasztro, gasztro, gasztrokultúra minél több szakácskönyvet látok egy könyvesboltban, annál inkább tudom azt, hogy nagyon messze, egyre messze kerülünk a saját gasztronómiai kultúráktól. Tehát mindez, amikor, amikor azt mondom, hogy száz tündérkek már szaladtam az a Kárpát-medencében, és meggyőződésem, és ha rajtam múlik, ez, szép, ez, megy, ez megy tovább, aközben pontosan tudom, hogy, hogy mindvégig, minden pillanatában, minden epizódjában a kultúránkról, a kultúránk megmaradásáról, a közösségünk megmaradásáról, a magyar kultúráról beszélünk, illetve beszélünk. Tessék kérdezni. Elnézést, azt szeretném megkérdezni, hogy ezeket az alanyokat, ott helyben a lakosok gyűjtögették össze, vagy beleoltozták a vadalanyba, vagy kivették azt a kis ültetvényt, és ebbe az udvarba telepítették, vagy hogy, hogy kezdték végül el? Vagy nem vagyok kertész, nem értek annyira Én sem. Hát csak hogy, hogy ezt hogy oldották meg, hogy az első fát oda telepítették, vagy összeszedték, mert én is szedtem össze még ilyen régi fajta szilvafa ültetvényt, és telepítettem a kertet. A régi kertből szedtem a régi vereszélve fajtát, ez a, és ez, ez a lényeg. Ültettem, ez a lényeg. És, ez a, és akkor így sülik. Ez a lényeg, Igen. Vadalaj bolták be. Tehát a, a, a, a Gyula barátom azt tudom, hogy neki küldik Erdélyből, felvidékről, az ország minden tájáról, télen küldik, a, küldik ugye az oltványokat, hogy rá van írva, hogy milyen neve, azt, hogy neki elküldik, ő beoltja, és visszaküldi a növényt, a gyümölcs, kis, kis gyümölcsre illetve minden március 25-e környékén, gyümölcsoltó boldogasszony nap környékén hívja magához a gyerekeket és tanítja őket oltani. Na most ugye, ugye a kérdésben vennem az is, hogy, hogy nagyon sok régióban már egyáltalán nincsenek őshonosok. Már egyáltalán nincsenek. Pedig voltak, de már, ott már nincsenek. Hogy ott, ott mi a teendő? Ha barátom azt a, a, a, az a gondolata, az az ajánlata, hogy hogy létre kellene hozni olyan kerteket, ahol hogy azokban a régiókban, ahol nincsenek ősmaras hogy sok tehát egybe kiültetni, és elkezdeni, és elkezdeni szelektálni, hogy mi az, ami oda inkább való, mi az, ami kevésbé, és el kell kezdeni kísérletezni. Idő van, idő van. Egy, egy körte az el van 200 évig is, 100, 150, 200 évig el van körülbelül 150-200 éve, még 150 éve, 1000 hát éve a gyümölcs hagyaték mentésének szándékából nem foglalkozott ez Magyarországon, <laughs> nem foglalkoztunk mi. És úgy látszik, hogy most, most jött el annak az ideje, hogy most már foglalkozni kell vele. Mint hogy hallottuk az előbb a, a, a hímzésre is, hogy most még, még vannak, akik, akik vissza tudják tanítani. De mi van, amikor már nincs a visszataníts? És most vagyok a gyümölcsészetben ott, ott hogy, hogy erre még van lehetőség. El lehet kezdeni. El lehet kezdeni. És én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon szerethető, zseniális, és mm, számomra legalábbis nagyon, nagyon szívmeleg gondolat, és nagyon boldog vagyok attól, hogy egyáltalán ezzel találkoztam, és egyáltalán ezzel foglalkoztam. Én délőtt, nekem délőtt próbám volt a színházamban, most meg este nekem mi próbám, ez még tízkor kezdődik egy munkám, mhm. és örülök, hogy itt lehetek most, hogy erről beszélhetek. Mert azt gondolom, hogy nekem ez lett a dolgom, az egyik dolgom. Mhm. Ezt is el, elmondja. Szeretném a művész úrtól megkérdezni, hogy ez a szép tündérkert, ez körbe van kerítve, ez átmenszerű vagy szabad? Mert ugye jön most a tél, és akkor ö, szabad megközelíthetik esetleg tűzre van dolgozik már. Azért a közbiztonság nem olyan, hogy segítsen, mert én ö, autóba épített fel, ahogy jöttünk az állomáson, szerettem volna megkérdezni, hogy, hogy ez, ez hogyan működik, mert a talaj alapvetően meghatározza, azt hiszem, hogy sokan nem tudják, hogy én otthon foglalkozom gyümölcsfákkal, és amit eddig elültettem, egy sem maradt meg, hogy a piacon vásároltam. Úgyhogy rájöttem arra, hogy... Valaki tényleg van számol. Valaki tényleg Biztos a földel van a baj. Hogy a rítek marad. Rájöttem, mondom, két dologom, vagy én nem jól csinálom, vagy talanunk nem jól. Vagy a gyümölcsfák. Valahogy a gyümölcsfák. De oda van. Nem tudtad, hogy egyébként kell aludni. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Szóval másképp kell Mostanában üzentek nekem, hogy Zsigánon, Attila barátom kertjében, Attila kertből, hát bizony eltűntek egy jövő És azt mondtam neki, jó, hát akkor majd küldjük, talán kipótoljuk, persze kipótoljuk, eltűntek, hogy de ezek, ezek kis fácskák, még ilyen vékonyak, tehát tűzifának igazából nem alkalmas, de nem akác. Hogy ha, ha ellopták onnan kilopták a, a, a, az Attila kertből a gyümölcsfát, hogy én csak azért imádkozom, hogy legalább vigye haza és otthon ültesse. Add már valami. Add már valami, akkor innen átültette oda, csak maradjon meg. Ö, visszatérve a kérdés elejére, hogy, hogy ö, nálunk be kell keríteni a gyümölcsfát, a tündérkertet, de nem azért, hogy ne lopják el, hanem a vadkár Hát a svéd asztal nekik. Mhm. Hát az a, hát az a, hát az hát a, hát az a svéd asztal. A Gyula barátomnak úgy van 3000 féle gyümölcsfa hegyen, hogy vásárol különböző parcellákat. Itt egy parcellát, egynek ott egy parcellát, meg ott egy parcellát. És, és ahogy, ahogy ülteti ki a fákat, úgy kínálja föl svéd asztalként ugye a, a, a vadaknak. És most, hát nem különösebben szép, de végül is meg tudta győzni a barátait, az egész medes hegyet. Mindenkit meggyőzött arról, ez egész hegyet. Kerítsük meg körbe. És akkor mindenki hozott magával annyi, annyi akászlábat, annyi szerint az az pont ez ennyi. És akkor is és egy nap alatt az egész, az egész hegyet körbe kerítették. De csak a vatkár. Nem, nem azért, mert... Igen, tessék. Azt szeretném megkérdezni, miután mondta, hogy van 50 valahány gazdája már a fáknak. 83. 83, hogy ennek van egy olyan hozadéka, hogy a családok utána többet beszélgetnek ott egymással, vagy valami egyetek kialakulnak, és nem otthon húzódnak össze, hanem úgy a csapatokban van ennek ilyen hozadéka is? Mi arról beszéltünk, hogy tündérkert, költői kert. E- ez a szándék. Ez a szám. Ez a számít. Ugye az, hogy azt mondta, hogy, visz, ő, hogy viszákik élete viszáktól elszármazott gyermekgondnokság alatt vannak a gyümölcsfák. Emögött az a filozófia húzódik, hogy viszák, nem tudom, itt hogy van a, a bucsú, a bucsú, a bucsú az arról szól. A bucsú arról szól, hogy jöjjenek egy évben egyszer az, el, az el, elvándorlók, jöjjenek haza. És ha, mert, ha már, és akkor van egy, egy indokkal több, hogy visszajöjjön, hogy megnézze, hogy a gyümölcsfáját a közösség, hogyan? Hát azért azt ilyenkor még ásni kell, öntözni kell, itt azért még gond, kis trágyát tenni már, ilyenkor már az nem árt, nem árt, nem, nem árt ezekkel foglalkozni. Hogy, és ez már önmagában közösségteremtő, közösségerősítő helyzet. És az, erre utaltam rá, hogy idén, idén egy úgynevezett visszaláki Lokál Patrióták Egyesülése már megszerveződött, akik még vállalták azt, vagy vállalják azt, hogy a kemence kápolnát rendbe teszik. A kemence kápol azért ilyen, ez lekérdezett tőlem egy, egy plébános úr, hogy miért, de miért, de miért, hogy a kemencét kápolnának hívni. Hát mondom, mégsem lehet székes egy háznak hívni, ez az, az mégse járja. De ezt a, ezt a nevet nem én adtam, az építész barátunk, de ennek a, a, a, a mögöttes gondolatja a, megint a költészet. Olyan teret kívánunk létrehozni, egy, egy faépítmény, fa zsindeljel, kemencébe, ahol összejöttek az emberek. Csak úgy beszélnek. Szalonát sütni, négy napra, gondokavatásra, és sütni, főzni benne a saját gasztronómiai lehetőségei. Tehát azt kell mondanom, hogy ebben a pillanatban nem tartunk még ott, hogy ez, hogy ez, ez, a, ez a gondolat így felálljon, de ez a szándék. Közösség erősítő szándékkal. a gyümölcsfák. Gyümölcsfa közössége, és a humán közösség együtt. Én szeretnék kérdezni. Azt szeretném megkérdezni, hogy a ön szavából azt vettem észre, hogy azt mondja, hogy nem kell permetezni, nem kell metszeni. Hát nem tudom, hogy lehet, hogy itt vannak ilyen, ilyen ellenségei a gyümölcsnek, de itt a, nekünk nagyon szép almafajták vannak, a párom nagyon szépen gondozza mindent, de ha nem permetezné, lehet, hogy nem is ennél belőle. Hogy enne, ezt hogy lehet akkor kivédni, mert nem örülünk neki, mikor a virágzáskor mindjárt, már mikor még akar hullni a virág elmán, akkor annyira szakszerűen akarja csinálni, és is van. Hogy vagy máshol nincsen ilyen támadó. Tehát én azt, Pedig van hagyományos, régi, átültetett, gerágyáró hazahozott fák, úgyhogy... Honnan? sajnos, hogy meg megszen is kell, mert nekünk is van, mink is mindent be akartunk, mert kicsik kertünk van, és az utcán is van. Hát ott sem mehet fel a villanykarolóba. Hát azok megy? Szóval, hogy ne az égig. Csak ez a, ez a Egyszerű kell Kovács Gyula barát azt mondja, hogy nem kell ezt, de lehet, hogy Tiszteltek köszönöm, hogy bizony. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ez az elmondott történet, ami nekem nagy tetszést adott az én számomra, nem hiszem, hogy olyan talajba ütközne, ami, ami nem fafokasztó, hiszen itt a környékünkön, sőt Körösladányban három helyen is, vagy talán négy helyen is hagyományi voltak a kert. csak egyszerűen már az én időmben, én pedig nem vagyok egy annyira nagykoros, 53, de az én gyerekkoromban még megvoltak a kihi, csukáskert, kert, még talán több is, és akkor ott gazdálkodtak az emberek, de az valóban olyan volt, mint egy tündérkert. Gyerekkoromban vissza abba a szőlő, alma, nyoszpolya, itt így hívják, hogy nem tudom arra, nyoszpolya, itt nyoszpolyának mondják, de itt mind-mind megvolt, és akkor most sajnos ez már kipusztulóban van. Á, jönnek hát Talán éppen az az előadásának hatására, hát, hogyha sikerül ezt fejleszteni, hiszen mindenkinek is de nem meg egyáltalán csak az emlékek. meg azért, meg azért, mert jó volt. Hát azért, mert jó, jó, jó, jó. Ó, hát ó, hát végtelen. Persze. Még hús, még korma volt. Persze, persze. Tehát én azt mondom, Színesek kell kultúrán hogy de, végtelenül szép. Csak én azt gondolom hogy erről, hogy szándékkal forduljunk oda. Tehát hogy akkor még, én magam is megtapasztaltam, hogy akkor még a, a, a hagyatékunknak a színessége még azért tágabb volt, amikor én gyerek voltam. Ha pedig már nem ilyen, nem ilyen élvezetes. Nem, valahogy ez most már, már nem, nem ott tartunk. Tehát most még van rá esély szerintem, hogy ö, szándékkal csináljunk egy olyan, ö, teremtsük egy olyan lehetőséget, hogy a gyerekeink, sőt az unokáink majd ott azokban már ugyanúgy az algálmassanak, egy olyan kertbe, amit mondjuk az önkormányzat biztos de, de egyébként de, de, ez, de ez nem önkormányzati feladat. A, kell a, a, a, a kell talán igen, de, a, de a, a való foglalkozás az nem, nem, nem képviselői feladat, hanem magát kell. Tehát ez kell valaki, aki ennek motorja lesz, aki ezt csinál, aki ez kedve van, és körész köré gyűl. Legalábbis a tapasztalásom az ez, hogy, hogy, hogy, hogy ez teljesen, teljesen humán érdeklődés. érdeklődés. Kovács Gyula barátomnak a honlapja az az, hogy tündérkert, tündérkert, de így, így tündér, tehát pontos művel, tündérkert. Azon ott van a, nem túl, nem túl, hogy mondjam, az ő honlapja, aztán felhasonlódva azt, hogy milyen, gyümb milyen gyümölcsfák kapható éppen mostanában de ott van az e-mail címe, és ott van a telefonszáma is. Tehát lehetőleg, lehetőleg lehet, kérdezni, és lehetőleg akár egy gyümölcsfát rendelni, illetve tanácsot kérni tőle, hogy hogyan lehet ezt, ezt Egyébként, egyébként egy újságíróktől megkérdezte, hogy hogyan van, hogy, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan van az egész tündérkert mozgalom, és elmondta, hogy hát, hát ez úgy van, hogy a Ambrus Lajos, víró, Ambrus Lajos ír róla, a Szarvas Jóska beszél, én megcsinálom. <laughs> Ez egy teljesen, teljesen jó munkamegosztás. Teljesen jó munkamegosztás. Művészül még azt szeretném kérdezni, hogy eh, valóban nem viszik be a pénzt a tőkét. Hát, és a, és, és a, a megtermelt értékekkel gyümölcsöket elviszik minden, vagy szétosztják, vagy a gyümölcsöket pálinkkal, lesz minden, minden. Ne, ne, ne. Az, ez de, de nagyon, jó, nagyon fontos kérdés, mert ezt is, ezt is újra kell tanulnunk a gyümölcse való bánás, a fáma való bánás, a kultúra kell visszahozunk. Tehát ami a, a, ami a pénz, pénzt illeti, de hogyha, hogyha ön úgy dönt, hogy mondjuk, mondjuk sózó körtéből, vagy vörös körtéből, vagy, vagy buzaélő körtéből kirültette száz, száz körtefát, és abból, abból uh, ivólevet készít, az már, akkor, az már azért, azért, azért, az egy komoly dolog. De hogy azt mondja, hogy csak, csak annyi gyümölcs kell, ami a saját ö, uh, családomnak kell, az a 6-7-8 féle a gyümölcs, akkor az Pálinka főzéshelyben történik. Nálunk igen. Teljesen véletlen, de nálunk igen. Nálunk nem igazán teljes, teljes ladányba is szeretik. Nagyon van a főzde. És ott viszont az a főzés díjat ki kell Hát ugye az a persze, ugye, uh, hogy miből lesz, miből lesz pálinka, hát az ugye abból, amit, a, amit a gazdasz, az, hogy ne, lebbét lekvárnak lekválnak így mert az... Tehát ugye ennek is, hogy vissza azt a, azt a, azokat az ízeket, azt a lekvárt, ami, ami csak a, ezekből lehet készíteni meg hát a pálinka is. Még a pálinka az inkább a, inkább a körték ezek a Valóság. Ez még a szívbajom. <laughs> Van még valami? Örömmel válaszol. Ha nem, akkor köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Sok szeretettel a jelenlévők nevében, Nadel nagyon nagy gyökérrel szedtem ki, és szeretnék, ha ön lenne a Köszönöm. Köszönöm. Erről jut eszembe, hogy, hogy meghívtak engem a televízióban, van egy bizonyos műsor, a Ridik, Ridikül. A, és, a téma, és a téma a kert volt. Nem mondom, hogy meghívtak engem, nem mondom, oké, okay, akkor ez jó fórum lesz szerint arra, hogy, arra, hogy gyümölcsfára beszélgessünk. A Gyulát, ugye van, van bent négy hölgy, három hölgy, ugye, egy kérdező, a Gabika, három hölgy, és van egy férfi vendég, ez voltam én. És Gyulát megkérdeztem, hogy, megkérdeztem, hogy nem, nem, vigyünk már meg egy gyümölcs, fát van a stúdióban, és mondom, hogy hát hölgyek lesznek, azt mondja, akkor ha hölgyek, akkor almát. És bevittünk négy, négyféle almát, de hozzá kis, kis leírást is, és a hölgyek óriási sikerek volt, meg, megjelentem négy fával, óriási sikerek volt a dolognak, és a négy hölgyel fölolvastattam, hogy, hogy milyen gyümölcsfákat és milyen a gasztronómiája vagy históriája, amiket a Gyulán szépen leírt nekik és már is emlékszem, ki kapta a leány csöcsű almát. akkor szóval is volt. Leány csöcsű, és akkor, és akkor el, elolvasta hangosan, hogy mi a gasztronómia. Lement a műsor valamikor, Kovács a barátom egyszer hívott. Azt mondja, te Jóska, az a... Azt szeretném kérdezni, hogy az a szatyros műsor az lement már? <laughs> Szerint, egy időben. Mondom, mondom, le, le, lement, lement. Azt mondja, nagyon jól dolgozhattál, mert azt mondja, nem merem fölvenni a telefon, mert a fél ország leánycsúcsú almát akar tőle <laughs> Ugye, köszönöm szépen!